अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले

चल गईलू जाए के रहे तो बोलाए गोरी जाए के रहे तो बोलाए गोरी दिल काहे तोड़ के चल गईलू दिल काहे तोड़ के चल गईलू हो प्यार कईलू हमसे वादा कईलू दिल काहे छोड़ के तू चल गईलू प्यार कैलू हमसे वादा कैलू दिल काहे तोड़ के तू चल गईलू दिल काहे तोड़ के तू चल गई प्यार बोला काहे तू गोरी हमसे प्यार कइलू हो साथ मरे के तू करार मरे के तू करार मरे काहे तू गोरी के तू दिल तोड़ के तू छोड़ दिहलू जाए के रहे तो बोलाए गोरी जाए के रहे तो बोलाए गोरी दिल काहे तो दिल काहे के चल गईलू हो प्यार कईलू हमसे वादा दिल काहे तोर के तू चल गईलू प्यार फूल काहे तोड़ के तू चल गई वादा वादा हो जाने जा तू बेवफा हमसे रूठ गई हमारा हाँ, हाँ, से तू गोरी बहुते

काहे तोर के चल गइलू दिल काहे तोर के चल गइलू हो प्यार हमसे वादा कइलू दिल काहे तोर के तू चल गइलू अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनिया बच्चा